Euh, je m'appelle Anaïs Belchamp, je suis doctorante en art plastique. Euh, donc voilà, je viens me présenter ici en tant que doctorante, vous connaissez un peu le universitaire, hein, une thèse en art plastique, vous devez vous demander un peu ce que c'est. Euh, mais c'est pas la seule surprise, je suis aussi passionnée par l'écologie. Donc euh, voilà, j'essaye de mélanger tout ça. Moi, ce qui me permet de relier ma passion pour l'écologie et ma sensibilité artistique, c'est le paysage. Euh, voilà. C'est-à-dire que quand je parle d'écologie, ce qui m'intéresse, c'est l'écologie comme science, mais que je connais finalement assez peu, mais surtout quel impact ça peut avoir sur notre manière de voir le monde, sur notre manière de penser, sur nos, manières d'agir. Et voilà, comment, ça peut modifier notre vision du monde, et donc euh, aussi nos représentations, notamment paysagères. Donc le paysage, c'est quelque chose qui peut toucher tout le monde. Je suppose que vous avez tous euh, eu des liens particuliers avec un paysage, ressenti certaines émotions devant un coucher de soleil, en, visitant un jardin, etc. Donc voilà, moi j'ai décidé de travailler spécialement là-dessus. Maintenant, si je demandais la définition du paysage, euh, vous en tant qu'écologue, vous avez une certaine définition. Euh, un artiste ou un peintre en aura une autre. Si on parle avec un agriculteur, un géographe, un paysagiste, c'est encore différent. Et moi, ce qui m'intéresse justement dans le paysage, c'est de réunir tous ces points de vue. Euh, c'est de pouvoir réunir l'art avec les sciences, les sciences naturelles, les sciences humaines, pour comprendre un peu mieux euh, bah, le monde dans lequel on vit et quelles relations on a avec, euh, avec ce monde, avec cette habitation. Et donc les arts du paysage, ça me permet de travailler un peu là-dessus, de manière à la fois sensible et expérimentale. Donc quand je dis les arts du paysage, ça peut être euh, du dessin, de la peinture, euh, de la photographie, mais aussi euh, des aménagements paysagers, des créations d'œuvres in situ, en pleine nature, etc. Voilà. Donc la, mise en relation de ces pratiques avec l'écologie se développe petit à petit, depuis les années 70 à peu près, mais ça a été encore assez peu étudié, parce que bah, souvent on a un domaine d'études scientifiques ou un domaine d'études artistiques et ça se croise assez peu. Donc moi, c'est ce qui m'a amené à mon projet de thèse qui s'intitule « L'écologie à l'œuvre dans les arts du paysage ». Donc il y a deux questions qui résument ce projet de recherche. C'est comment une pensée de l'écologie peut faire évoluer les pratiques, notamment les pratiques artistiques et paysagères. Et deuxième question, dans l'autre sens, comment les arts du paysage peuvent contribuer à faire connaître l'écologie, à sensibiliser euh, sensibiliser à l'éducation, une forme d'éducation à l'écologie aussi. Donc vous vous demandez peut-être ce que je fais concrètement pour répondre à ces questions. Alors je voyage beaucoup entre euh, Toulouse, la Bretagne et les Pyrénées. Donc à Toulouse, euh, voilà, je travaille à l'université, je fais des recherches, j'étudie des, des, livres, des, des œuvres d'artistes du monde entier, etc. Ensuite, euh, voilà, je, réfléchis par exemple sur l'histoire du paysage, je viens rencontrer des écologues dans un autre laboratoire, euh, je réfléchis au lien entre l'écologie profonde et la pensée systémique, j'étudie des, marges de création en art, euh, des questions d'éducation à l'environnement, etc. Et puis j'ai cherché un lieu où mettre en pratique ces recherches. Donc je suis partie en Bretagne, j'ai un terrain de, de 3 hectares à ma disposition pour faire des expérimentations artistiques sur 3 ans. Voilà, j'ai un grand terrain en friche sur lequel euh, j'ai commencé par observer, faire des photos, des croquis, euh, étudier des cartes, euh, et je conçois une installation artistique qui aura lieu sur le site. Donc ça, je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure. Et ensuite, je reviens dans mon atelier chez moi dans les Pyrénées où je vais retravailler mes photos, toutes, faire le lien entre, d'entre des idées, des recherches et euh, ce que je vois sur ce que j'ai vu sur le terrain ou ce que j'ai ressenti sur le terrain pour essayer de construire un carnet d'artistes qui va présenter un peu tout ça. Voilà, donc euh, ensuite je retourne à l'université, confronter mon travail avec euh, celui d'autres chercheurs, etc. Donc c'est toujours un aller-retour entre la création et la recherche, entre l'art et la science qui construit mon projet de thèse. Mm. Je vais rentrer un peu plus dans le détail, mais vous avez peut-être déjà des questions. Euh. On peut laisser les questions pour, euh, pour la deuxième partie. D'accord. Bon, jusque-là, tout est clair Alors, donc voilà, moi je vais présenter, euh, je me suis dit aujourd'hui, le, début de mon, projet de thèse. J'ai commencé par une réflexion sur l'écologie. Qu'est-ce que c'est l'écologie parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler d'écologie, mais souvent dans des questions, on entend parler de d'économie d'énergie, euh, l'écologie qui est abordée d'une manière euh, politique ou de marketing, et un peu moins de l'écologie scientifique. Vous en entendez parler forcément, mais sens-là. Et donc voilà, moi je me suis intéressée quand même à l'origine, le mot écologie, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, donc à l'écologie en tant que relation entre les êtres vivants et leur milieu c'est la définition sur laquelle je, me suis basée pour mon travail. Donc voilà, j'ai commencé à étudier un peu l'écologie scientifique. J'ai vu qu'il y avait différentes branches qui étudiaient euh, l'écologie à différentes échelles, de différentes manières. Et euh, bah, très vite, il y a eu des déclinaisons, euh, des réflexions politiques à partir de, de ces recherches scientifiques. Et voilà, j'ai commencé à regarder un peu aussi les différents mouvements d'écologie politique. Et finalement, ça me fait prendre beaucoup de recul sur les discours écologiques qu'on voit actuels, euh, les discours politiques et surtout de marketing, qui en fait visent plus à entraîner l'adhésion à des idées ou inciter à des choix de consommation, par exemple choisir telle ou telle lessive plus verte qu'une autre, euh, que de vraiment nous aider à comprendre euh, les processus naturels. Donc graphiquement, ça apparaît autour de nous par des représentations symboliques, euh, avec un, basé sur un processus de simplification. On va voir des, images de la Terre, des petites feuilles vertes, euh, etc. Et voilà, ça constitue euh, une vision de la nature fictionnelle qui se rapporte plus à une image mentale qu'à une réalité. Donc j'ai essayé d'étudier euh, comment cet effet écologique, que j'appelle la fiction verte, ça se traduit en termes visuels, graphiques, et ce que ça implique aussi, que je propose une critique de cette notion, montrer comment bah, finalement ça constitue un lieu commun mais qui nous éloigne d'une appréhension réelle de, nos milieux. Donc je me suis tournée à nouveau vers, euh, vers l'écologie scientifique et j'ai étudié un petit peu l'histoire des développements, comment s'est développée l'écologie scientifique. Euh, j'ai étudié les notions clés d'être vivant, de milieu, de relation, ce qui amène à faire des distinctions entre nature, environnement, milieu, à comprendre un peu mieux ces différences. Et j'en suis arrivée à faire des liens avec le développement de la pensée systémique. Des liens bah, au mm. niveau théorique, puisque euh, voilà, avoir une pensée euh, centrée sur euh, plutôt les relations entre les choses que sur, avec des objets séparés, sur des, des évolutions, des dynamiques, etc. Et bah, historiquement, il se trouve que la pensée systémique et l'écologie en tant que science se sont développées en parallèle et avec de nombreux croisements. Donc voilà, je me pose l'hypothèse d'une sorte de pensée écologique un peu à la croisée de, tout ça. Mais bon, ça reste des concepts scientifiques et je me demande si on peut vraiment appeler ça une pensée. Sauf que l'écologie a amené à une réflexion aussi philosophique euh, très importante. Euh, donc voilà, j'étudie aussi un peu les différents mouvements de pensée d'écologie, notamment ce qu'on appelle écologie radicale à partir de la, différence qui a été établie par euh, Arna N.A.S. entre l'écologie profonde et l'écologie superficielle. Ce qu'il appelle l'écologie superficielle, c'est un petit peu ce dont vous parlez tout à l'heure, une forme de fiction verte, euh, et puis l'écologie euh, profonde qui serait essayer d'avoir une véritable compréhension des, des, processus écosystémiques et de ce que ça implique au quotidien. Voilà, donc euh, je, vois comment cette, manière manières de voir l'écologie, ça nous amène à une nouvelle vision du monde et des relations entre l'homme et la nature. Donc finalement, voilà, je travaille un peu sur cette notion de vision du monde, de comment finalement une vision du monde, c'est un système euh, construit qui est relié à des représentations, des conceptions, des perceptions, et comment donc l'écologie nous amène à vraiment une vision du monde nouvelle. Donc on ne peut pas ramener à à des relations qu'on avait euh, avant, mais qui est très différente aussi de la vision du monde cartésienne, rationaliste, euh, matérialiste. Donc euh, je vais passer un peu rapidement là-dessus, mais j'en arrive, selon les termes de... C'est Michel Deguy qui a écrit un petit livre, il faisait cette proposition que l'écologie est une vision, au sens d'une vision poétique. C'est-à-dire pour vraiment comprendre l'écologie, ben, il faut comprendre des choses, euh, des subtiles de, notre relation au monde, euh, qui passent aussi par des choses, des choses qui sont de manière plus sensible, émotionnelle et pas seulement euh, intellectuelle. Voilà, donc j'ai étudié quelques œuvres littéraires pour montrer, essayer de montrer au niveau de la littérature comment on peut voir une certaine forme d'éco-poétique. Donc ça va être des œuvres surtout qui s'attachent beaucoup au lieu, euh, des récits qui mélangent des expériences euh, de terrain, des observations naturalistes, des réflexions philosophiques, avec une sensibilité poétique. Et donc voilà, j'en arrive à tirer quelques caractéristiques d'une éco-poétique, une sorte de, de, poésie du lieu, une expérience de la nature directe et sensible, une forme de pensée systémique, une interrogation sur les relations de l'homme à la nature et au monde. Et je recherche comment ça se retrouve dans des esthétiques euh, plastiques. Donc, euh, Donc je vais passer maintenant, voilà, euh, mon approche de l'écologie, j'en arrive euh, voilà, de l'écologie scientifique à arriver à une forme d'éco-poétique. Et ce qui m'intéressait ensuite, c'est comment ça peut se retrouver dans le paysage. Donc le paysage, rapidement, j'essaye d'avoir une approche du paysage en tant qu'objet complexe, c'est-à-dire de, qui peut mêler différentes approches. Donc comme je disais tout à l'heure, selon, euh, on peut avoir différentes postures par rapport au paysage, des postures théoriques ou professionnelles, comme du géographe, de paysagiste, de philosophe, d'artiste. Donc je tente de, catégoriser un peu ces différentes postures et de voir quelles définitions, quelles représentations et quelles valeurs en découlent. ce qui fait qu'il y a différentes, euh, différents paysages qui, coexistent en fait euh, autour de nous, c'est-à-dire différentes visions ou différents regards qu'on a sur le monde qui nous entoure. Euh, et j'étudie aussi l'hypothèse d'une approche plus directe, plus personnelle, plus sensible de ce que j'appelle le paysage ordinaire. Au-delà de, de tous les savoirs qu'on peut avoir, on a aussi une appréhension directe de tous les paysages qu'on voit au quotidien. Artistiquement, culturellement, il y a aussi toute, euh, bah, une, tradition artistique qui relie la culture et le paysage. Donc, dans ce qu'on appelle les arts du paysage, donc des arts euh, in des représentations picturales, photographiques, et depuis un peu plus récemment des, pratiques paysagistes in situ comme le land art, l'art environnemental, etc. Donc j'en arrive à, voilà, dire que le, paysage ça révèle un, objet d'étude interdisciplinaire autour duquel euh, peuvent être réunies différentes approches. Donc ça m'amène à essayer d'avoir une approche globale pour en appréhender la complexité, selon euh, la définition du terme que prend d'abord Edgar Morin cette approche permet de considérer le paysage dans toutes ses dimensions, ses dynamiques, ses interrelations. Donc ça m'amène à redéfinir le, paysage non plus comme un objet ou comme un point de vue, mais comme une relation entre l'homme et le monde, une relation qui est à la fois physique et culturelle. À partir de là, j'ai essayé d'étudier un peu différentes euh, œuvres paysagères et différents modèles paysagers qu'on peut avoir dans donc j'ai défini d'abord des modèles paysagers qui se rapprochent de la fiction verte. Euh, le modèle que j'appelle le modèle du paysage décor, un peu le paysage comme un environnement extérieur, on, va chercher un joli point de vue, on l'admire, mais dans lequel on ne on se sent pas impliqué. Le modèle du paysage émotion, dans lequel au contraire on se sent très impliqué, mais finalement on ne considère plus vraiment la dimension réelle du paysage, mais uniquement l'émotion qui en ressort donc euh, une approche très anthropocentrée, très personnalisée. Le modèle du paysage spectacle, ça serait euh, ce qu'on peut voir, je ne sais pas si vous avez vu le film Home de Yann Arthus Bertrand. on considère le paysage comme vraiment un spectacle, c'est un, modèle, euh, une fiction écologique très positive, très belle. Et, et puis en même temps, l'inverse de ce paysage spectacle, c'est le paysage catastrophe. C'est un peu l'envers du décor, c'est ce même paysage qu'on observe comme un joli spectacle, mais quand face à des catastrophes euh, naturelles, face à la pollution, comment ça devient euh, des paysages de destruction. Donc voilà, tout ça c'est un ensemble de modèles paysagers assez classiques euh, qu'on voit beaucoup autour de nous, mais qui sont tous très anthropocentrés et qui, qui, ne montrent pas du tout quelle relation personnelle directe on peut avoir avec les, éléments, les autres éléments vivants autour de nous, avec les écosystèmes j'ai cherché d'autres modèles d'approche du paysage qui soient un peu plus écologiques. Donc euh, on peut envisager un modèle naturel éco-centré. c'est certains penseurs qui imaginent un paysage euh, sujet, considérer euh, la nature presque comme quelque chose de personnel et qui aurait sa valeur en soi. le problème c'est que là, on, échappe un peu aux possibilités de représentation concrète. Donc ensuite, euh, on peut chercher un modèle plus scientifique, donc euh, peut-être qui se rapproche plus des, images que vous pouvez voir, des, un paysage considéré comme système, avec des figures de l'écosystème, de la biosphère ou de l'écosphère. Et enfin, le modèle que je propose d'appeler éco-poétique, qui consiste à considérer le paysage comme un milieu de vie. Donc je vais vous présenter quelques exemples de, l'art du paysage qui, pour moi, reflète un peu cette vision éco-poétique. Euh, comment est-ce qu'on repasse ça De l'autre... Euh, ah, bah, le pointeur, il faut le mettre sur l'autre écran. Vers la gauche. Parce que c'est un truc étendu. Ouais, vers la gauche. La gauche Ah, d'accord. C'est à gauche, là. C'est bon, cette gauche-là. C'est contraire hein. <laughs> euh, ça. Donc là, je commence par euh, un peu les, débuts du land dans les années 70. C'est Robert Simpson, vous avez peut-être déjà vu, qui a créé la spirale Jetty. C'était des, œuvres monumentales euh, qui, à l'origine, euh, n'étaient pas trop conçues avec des questionnements écologiques quand même. Mais aujourd'hui, on peut y voir un certain intérêt. Euh, par exemple, là, ça met en valeur euh, les différences de profondeur et de température de l'eau et on voit les algues rouges qui se développent euh, dans la spirale. C'est un intérêt à la fois esthétique et à la fois qui, qui rend visible des processus écologiques. C'est où Ça, c'est alors c'est aux États-Unis, mais je ne saurais plus dire exactement. C'est ça. Ensuite, euh, il y a eu des artistes bah, qui ont critiqué justement le côté euh, un peu monumental de ces œuvres qui ne prenaient pas trop en compte les écosystèmes locaux et qui ont fait des œuvres plutôt en Europe euh, beaucoup plus, sensibles en utilisant des matériaux locaux, des œuvres très éphémères, comme là on dit comme Gold qui a créé des œuvres en sculptant de la glace passe assez rapidement. Mais euh, voilà différents exemples d'artistes qui ont travaillé avec des matériaux locaux pour des œuvres éphémères. Et dans une relation assez directe avec un lieu, avec des matériaux, en essayant de ne pas trop perturber les écosystèmes locaux. Et qui peuvent avoir un message écologique plus ou moins explicite, donc assez explicite pour celui-là, un peu moins pour celui-là, où ça évoque la relation de l'homme à la nature, mais d'une manière un peu plus sensible. On a des œuvres contemporaines euh, en bordure de champs, à partir de copeaux de bois et de paille. Là, on arrive à des œuvres un peu sur le même principe, mais qui vont réutiliser des éléments vivants dans le paysage. Donc là, par exemple, c'est une sculpture euh, aérienne sur laquelle euh, l'artiste a fait pousser de l'herbe c'est assez représentatif voilà, de comment on peut prendre en compte le lien avec les, dynamiques, euh, l'aspect vivant du paysage, les dynamiques, les choses qui se font d'elles-mêmes et euh, ce qu'on va proposer, ce que l'artiste va proposer dans un lieu. Un sculpteur, vous imaginez cette main qui a été sculptée euh, quand l'arbre était tout jeune et qui évolue avec le temps. des sculptures sous-marines qui, deviennent de plus en plus intéressantes au fur et à mesure que euh, les algues se euh, Alors là, c'est une autre catégorie d'heures, c'est des, cabanes ou des observatoires qui questionnent un peu la manière comment est-ce qu'on habite euh, les lieux, comment est-ce qu'on les perçoit. par exemple, c'est des tunnels dans le désert et en fait, euh, qui sont orientés selon la position du soleil au solstice. Et euh, les trous dans les tunnels euh, permettent de, repérer les constellations en ciel la nuit. c'est un peu notre question, notre, relation au phénomène temporel, une forme de cabane. C'est un observatoire avec un, donc c'est des, cabanes en pierre avec un système qui reprend le principe des chambres photographiques pour refléter une image extérieure. Donc ici par exemple une portion d'eau qui par un jeu de miroir va être projetée à l'intérieur de la cabane. Euh, Laurent Tixador, c'est un artiste qui, construit, qui fait des, constructions à partir. Il va dans un lieu et il construit des cabanes ou des ponts, etc. Mais il arrive sans aucun matériel, sans aucun outil. Il fait tout avec ce qu'il trouve sur le site. encore une autre catégorie, des artistes qui utilisent leur corps pour interroger la relation euh, avec leur environnement, qu'ils appellent euh, body and land art. On a quelques autres œuvres euh, un peu différentes, mais d'installation aussi en pleine nature. C'est là il faut l'expliquer, c'est un, cet anneau bleu que vous voyez autour de la colonne. Il a installé ça dans des anneaux bleus comme ça dans plusieurs villes autour du monde. Et en fait c'est une représentation du niveau des océans euh, si le réchauffement climatique euh, continuait en, je sais plus, de, en 2300, quelque chose comme ça. Donner à voir qu'on puisse imaginer un peu, donner une réalité un peu, euh, on parle de réchauffement climatique, qu'est-ce que ça veut dire dans les lieux dans lesquels on vit Ensuite, bah, des approches euh, plus de photographiques. là, l'œuvre est faite pour être vue sous forme de photo et pas forcément sur le site où elle a été créée. Euh, là, une photographe qui allait euh, rencontrer plein de paysans et qui a photographié leur, leur paysage préféré et un portrait d'eux. Et c'est assez drôle quand on voit l'exposition, on trouve des, liens entre, entre les gens et l'endroit où ils vivent. des, visions de la nature assez proches, assez intimes, où on n'est plus du tout dans le, spectacle, dans chercher le meilleur point de vue, mais plus à retranscrire des expériences. présenter les euh, différents éléments d'un écosystème sous des, défenses formes lesquelles on ne les voit pas forcément habituellement. des empreintes directes d'éléments naturels aussi. On là, des travaux de travail sur l'empreinte photographique. Je ne vais pas vous détailler maintenant, ça serait un peu long. Rapidement, celle-là, c'est des photos de lacs, de différents lacs, et chaque photo a été développée dans l'eau tirée de chaque lac. Et donc, ça a produit des, variations en tirage selon la composition de l'eau des illustrations. Des travaux, bah, souvent pour présenter un lieu, on se retrouve euh, intéressant de, mêler différentes, différentes visions photographiques, de dessins, de croquis, de cartes, donc la différentes variations sur de la carte et de la photographie pour traduire là des expériences de, de marche, découvrir un paysage. Là, c'est un collectif qui s'appelle Géographie Subjective, donc ils font des cartes subjectives, c'est-à-dire euh, ils font dessiner des cartes aux gens, non pas selon la réalité du terrain, mais selon euh, le sens qu'ils donnent à tel ou tel lieu, leur attachement. voilà un exemple plus en détail. Et à droite, par exemple, la route sans GPS. La route, on ne s'arrête pas parce qu'il y a le cimetière. Euh, une route qui est renommée la descente. Alors, hein, des choses qui ne se voient pas sur n'importe quelle carte, mais là, c'est la descente parce que dans l'imaginaire des gens, c'est cette réalité euh, physique et du terrain qui est la, plus importante. Et puis ensuite des artistes qui essayent de mêler art et science, donc qui utilisent des formes de représentation scientifique et artistiques pour euh, des projets assez globaux d'études d'un territoire. Des gens qui utilisent aussi des prélèvements, de matériaux issus du site. certains artistes aussi qui disent bon, ben, la représentation, les photographies, les cartes, etc. c'est bien, mais ça ne traduit pas l'expérience réelle qu'on a quand on marche dans un lieu. Donc il y a des artistes qui ont axé leur œuvre sur la marche elle-même. les œuvres qu'il expose sont des, Il essaie de donner des indices, de partager des expériences qu'il a eues en parcourant des, territoires mais en considérant pour lui, finalement, l'œuvre, vraiment, ce qu'il veut présenter, c'est la marche, c'est l'expérience elle-même, et pas des photos pour faire joli, plus pour partager quelque chose. À l'extrême, j'ai vu un artiste qui nous a présenté, euh, l'œuvre qu'il présentait, c'était une promenade. Euh, on est arrivé et l'artiste nous a emmené euh, pendant deux heures à faire une promenade et il nous a présenté le, site qu'on visitait selon son regard Il y en a d'autres font ça sous forme de guide. Ensuite, il y a des projets d'aménagement de territoire, donc ce que aux États-Unis on appelle le restoration art. Donc c'est l'idée de, des projets de restauration écologique d'un site euh, qui a été pollué. Donc là, c'est un projet qui n'a pas encore été, qui a pas été réalisé, un projet de, lac pour euh, les Halles de Paris. C'est un projet qui a été réalisé en de cette chaîne. Euh, Et ensuite, euh, des œuvres, des, gens qui, veulent présenter la nature telle qu'elle est quand on laisse un coin de nature à l'état sauvage. Et ensuite, des travaux de paysagistes euh, dont l'approche écologique va permet de créer des jardins différents de, de ce qu'on peut voir actuellement, comme Gilles par exemple. Système in vitro. Voilà. Donc à partir de là, ben, moi j'essaie de, concevoir mon propre projet de création-recherche. Donc euh, voilà, j'ai un projet, j'ai un terrain, euh, j'ai des idées, et puis j'essaye d'expérimenter des choses, de, pour concevoir un projet, alors je peux vous faire passer, si vous voulez, une petite présentation rapide du projet. Vous pouvez regarder comme ça si vous avez des Merci.